干，我越看越像彭敏。操，妈！要不是你这臭狗在阿里那有个作。哎，各位同学，终于回来喽。钟伟，你来了。我我我昨天冲分，摔车摔裤都破掉了。哎，同学。好。同学要上课了，服务课。呃，这门课呢非常简单。哎，同学，你还讲？ 先搞来，选 CK 走高。那我们选 CK 走高方式很简单，就是你在那个先跑那边，先跑那边的就不用心 CK 走高。好，武装在这开始，哦，一二三。 不喜欢我了，嗯，好吧，哦，好了，那就这样，拜拜。唉，至少摸胸部啦，那睡觉好了。唉，嗯。 球柜那个，哎，世仁，你在干嘛？抄节育报啊？为什么要抄节育包？明天要交节育包。明天要交节育包。对啊，明天要交。昨天就已经交完了，你不知道吗？昨天还要抄。哎，我跟你讲，我上次不是跟你讲要跟那个法法治梅，法治梅吗？腿很粗的那个嘛。对啊，结果你知道怎么样吗？怎样？他妈他封住我伟没死，我谁？他是刘德华。 中正刘德华真的，中正刘德华鼻子没带上，我中正刘德华啊，没事，没没关系啊，我们班上还有其他没啊？我们班上，哎，太恐怖了！天啊，这个好痛，后面不错，好不错哎！啊，来不及了！啊啊！ 干神经病！计算机有带啊神经病啊！干你啊，计算机嘞，无带。干笔都忘记带睡觉。了。 谢谢哦。 端来端，哈？竟然这样！ 接下来这个你怎么学？啊什么？都要跟我比，你比得过我吗？我睡觉脱光，他有脱吗？没有嘛。我身材这么好，本体能不要我吗？不能嘛。吉他都不会弹，我奶头上还有眉毛，他有吗？没有嘛。哎，臭小子，神经病。 了，恼，他怎么把我？哎，钟伟，哇，会说话的狗哎，他再来烦是博敏，看你这烦恼，钟伟，现在我给你三条路可以走啊，你看，你看这个时间暂停，还是这个 S 三时间暂停，器，还是这个时间暂停啊？我要这个时间暂停，器啊，统统都给你啊。哦，啊，啊。 好奇啊，拜拜，好。可恶的是，抓你啊！好，不对，是你要来抓我。没错，是我要抓你。哎，奇怪，奇怪，谁来？奇怪谁？臭子，又让我看臭你又干臭狗。我今天会骑脚车。不会啊。好，教你来，快上来，快上来，坐坐，坐，坐，坐，来。 好，会了没？会了，会了，会了。好，那你要不要教其他东西？我可以教你。啊好。不要，不要，不要，不要。多想哎。不要。啊，牛四好快啊！我来了。啊！看我的，电击滚地球，喂，有球，快，电击滚地球，快传一雷，糟糕，中计了。 这我是第一次哎，没关系啊，我也是啊，很紧张。如果我是死鱼怎么办？死鱼我会把你弄活啊，那那简单，不怕。可是我是黑长。我是坏佬，我也要求不高，而且就不跟球，不会跟学妹在一起。对。哎，各位，记得缴电费啊！记得干。哎，我成你，记得缴电费啊，小公主。干。哎，周伟。 不要那么爱生气嘛，那么多女生肩膀，然后肉又打得这么烂，不要生气，不要生气。我操蛋嘞！操蛋！哎妈，我叔叔骗过你了。可是。可是，可是什么？不是先来可是的吗？哎，来可是。哇，好幽默。小屁小干你啊，哎呀，刹不住啊！ 书记学，哎，书记学员建在。哎，书记学员活动展，书记学员被 b N w 嘛，干走，出不到就，就哭哎，啊，哎，说不妹好可怕啊，啊，我是中文，不要理他，郭嘉宇，我们走吧。不要碰我啦，我是基督徒，张信骚的，如果那么喜欢吃文香鸡肉饭，那你就不要吃我的郭家鸡肉炒饭，操蛋的，我要走了。 准备好了吗？好了。那我把这根放进去喽。来吧。来。哦。哦。哦啊。嗯，你在干嘛？弄得到处都是，到底要风弄嘛。超干的，我要走了。我晚期。哎，我我是晚期，为什么我是晚期？是弟弟，你是走错棚啊？对啊。 张伟啦，我来了，就选我啊！选我，选我啊！你们在干嘛？我去尿尿，你们怎么就开始演了？你们这很奇怪哎！尿尿尿尿尿尿！嗯，就到了决的时刻了。真真真！来战！兄们，那我就黑暗游戏。噔噔噔噔噔噔！万奇，万奇，万奇在哪？ 来，棒棒棒棒棒！游戏结束。嗯？哈？还没拿到棒棒就被抢走，太扯！对，操蛋的！妈的，操蛋开机外挂，不演了，不演了，不演了，不演了！啊！我的外机。哎，终于有马子 c a t 了，那我们就去别的地方骑马子吧。丁。哎，刘思人呢？那刘思人他妈，他这样一定会摔车，百分之一百会摔车，信不信？ 信不信他又会摔车啊看他的摔车快点看他有没有走样看他真的摔车有事啊有事啊要怎么样那我不是故意的啊那为什么讲讲话板就很正确啊有点啊有点啊是我第一次在云南超上 你要抓紧点，我骑很快啊！陈奕雪，我爱你！哎呀，哎呀，对不起啊，一雪，你有没有事啊？没事没事没事，我最喜欢这样莽莽撞撞的你了，我绝对不会劈腿的。 <laughs> 我去找芊芊。 新性格。陈烨，大家都说我们在一起嘞。你谁啊？我是小公主啊。啊，好吧，既然是小公主，那我们就在一起吧。陈烨。嗨，我是邱思婷。又到了抉择时刻，我到底要选谁呢？ 全你好了，耶！啊呜！我最喜欢亚当·桑德勒的电影嘞！哦好啊，你开心就好。我们要永远在一起哦。操蛋人，他们要放狠，去那边放狠算了。嗨，我去找我财经战士。哎呦，你会不会这么快？实在是太小意思啊！哎，你怎么认识财经战士啊？哦，就是跟你说我在那里做。哦，你有摸过他的头啊？但是没有啊。那他的头什么颜色的？呃，粉的。 <laughs> 哦，看啊！我跟你讲，我最近过得有点爽，会不会有什么报应？你看那什么，你摔车，苏继轩摔车，于承业摔车，刘志仁摔车，小戴也摔车，还跟曾静在一起。妈，我全摔车，就只有我摔车，没有跟人家在一起啊！我有马子琪，又有马琪，又没摔满，这么过太爽了。没关系啊，看你之后就知道了。别，嗯，不对，对。 个俄罗斯人。哎，不行啊！我真的不是故意的啊！啊，我当初的承诺我都还记得啊！那这样子，哎，你的东西掉了，掉了。哦，不是，真的不是故意的啊！当初那些承诺我都还还记得啊！ 哎，走来走来，那边有人出车位。你看他肚子好白啊！啊，干他，干他！啊啊，签签房啊，签房房叔，哎，等一下等一下，我手机在这里。怎么了？谁打的？李玉茹啊。林玉茹，怎么了？喂喂喂喂，啊？什么？你出车祸了？ 在在哪里啊？面包面包工坊那边啊啊！所以刚刚就是你啊啊哦，你你有事找钟伟哦哦好，他在我旁边，他在我旁边哦。等一下等一下，钟伟找你的。喂林玉茹，喂钟伟你找死啊？谁躺在路边啊？谁躺在路边你就想干谁？操蛋的！你不知道路边的野花不能乱干吗？想死吗？我可是野花哎，我是野花哎，你知道吗？妈惹我生气，野花惹草哎，fuck you！操蛋的，妈妈乐。 那个最近那个车楠，你说你们怎样？干啥他把我打枪了。车楠帮你打枪？对啊。为还不他那个。哎，凯翔，这真的是我错啊！哎，不要，你不要偷笑。小黑，你真的是小黑。哎，算了，小黑。你来，你来，过屁事了。他不是跟那个谁？谁？林林林林玉茹啦。什么林玉茹？那关我什么是。感知你的错，还不快道歉？我都是错。啊！ 哦哦哦，我错我错，看，要不是这都是地柱，我就哎哎小黑小黑这桌子根本没地柱啊，啊，小黑这桌子怎么搬得起来？不要吵不要吵，啊！怎样？问啊，倒地势哦。安琪海洋学妹最近怎么样了？看，不要问了啦，那个蓝曼奇啊，啊，看，不是你的错，候，我的错。对啊，蓝曼奇我连碰到他的毛都还碰到，哎，他根本没有毛啊，他臂有多大？ 那必要多少？你问江明玉问我，干，要不就是做定制，这这不好意思哦。这东西没定，要不就是饼干定制，这破屁事哦。赶出去啊！出去啊！出去好不好？哎，我不要理你啊！麦丁呐！好，算算，我走我走。信不信我拿排球打你？太卡住了！哎，余生业，余生业，不要吵啊！打乱干。哎，余生业，就那个。 多野结衣那个 A 片呐，上次那 A 片，什么我都看 so d 啦。哦，那那那你那你当我那个 CK 爱错了推荐了好不好？CK，你现在大一而已，CK。哦，那那那那个那个那个，你你陪我出去玩，啊？那最近那个，晚晚都不理我。啊？谁？玩谁？他都不理我。你去剑桥下面跟他什么？跟他先跟那个易阳破冰啊？ 文琪，文琪，干嘛？哎，那个，要不要陪我打咯？啊，对你不会打咯，那你要不要陪我出去玩？那个，晚晚琪最近都不理我，跟我什么关系啊？哦，要拜托啦，为什么大家都排挤我？你跟我也没关系啊！ 志远，志远，我起来了。志远，我你眼睛肿了。我的妈啊，不啊，我在演戏。啊，都是谁啊？好烫。啊，明天啊，能上啊，机了。啊，是谁啊？啊，是谁啊？哎，郭明，啊，哎，我终于遭到报应啊，哎，你还没遇到最惨的部分呢。 来，一彤一彤，来吧来吧，这样我是于承业，我是小公主。哎，中伟，你知不知道那件事啊？啊，什么事啊？就那件事啊。哪一件啊？该不会是那那件事吧？他好像还不知道，要不要跟他说啊？ 我不敢讲啊，不然猜拳。我不敢讲啊，猜拳。好，输的哦，输的。剪刀石哦，不，好，我说。就是那那件事啊。该不会是那那件事吧？劈腿，劈腿那件事吧？对他跟一阳在一起了。哎，老老板，来一杯那个忘情水，忘情水。来来一杯那个伤心卫生纸，伤心卫生纸，伤心卫生纸。 忘情水。钟伟，你没你没事吧？钟伟，为什么可以这么快这么突然？而且还是还是易阳。易阳本来就比你好啊。好了没关系，你是不能接受啊！我真的没办法接受这么快。没，这就是人生嘛，没没办法勉强的，起起伏伏嘛。 三十万，哎，成绩单，啊，有鸡，快乐，单超，成控，嗯，明年要求二十五学生，啊，开枪，嗯，来了，谁？ 嗯，大家都不信。连父母、父母都未在。 牙齿好痛哦，去看个牙医好了。嗯，啊，康康，快救我，痛啊！康康。 这是哪？宇宙量，嗯，这这该不会是天堂吧？对，这里就是天堂。那你该不会是天神吧？不，我是未来的你。什么？未来的我？为什么在这里啊？唉，都到这个时候了。 我应该对你说些话，但是我又不知道要说什么，只好把这个给你。这什么？啊！我觉得我人生又充满了希望，又充满了爱。 还有力量。就是这些平凡琐碎的事物，点缀着我不平凡的人生。曾经，我以为梦想遥不可及，才了解梦想的背后是更刻骨的记忆。那年，天空很大，云很美，手中断了线的风筝。 也许使我心碎，却也使我重新体会友情的珍贵。不怕爱错，只怕错过。青春是一场大雨，即使淋湿感冒了，有你们在身边，永远都想再淋一遍。这些年陪伴着我们的，是一起冲山的凉伴，是一起拔河的伙伴，是一起拼研所的牵绊。 是为了彼此梦想而努力追寻的同伴，也许有争吵，也许有挫折。四年结束，回想起微不足道，曾经一起经历过，一起拥抱欢笑过，一起在一片橘海中的激动，过程所带来的开心回忆，才是最想念、最不舍的。我是刘宗伟，今年二十二岁。 我的人生才正要开始。